ham go'zal ijro maqomlarni mana e, bosqichma bosqich tinglayapmiz va e, nima deydi asarlar bir biriga umuman e, o'xshamaydi deyarli desak ham bo'ladi baribir bir biridan farq qiladi va yana bir biriga o'xshash tomoni ham bor demak hozir biz talqinlarni tingladik talqin navo ana endi navbat naqsh navo to'g'rimi marhamat mana shu endi har bir qismni nomlanishini o'ziga xos tomonlari bor nima uchun naqsh deyilgan aslida naqsh nima o'zi bezak bitta bezak qurilgan bir narsaga qilinadigan bezak o'sha maqomlardagi tani maqom tarona talqinlardan keyin o'zi nimalarda qiladigan bezaklari bor o'shaning uchun ham naqshdagi bo'ladigan bezaklar undagi bo'lgan usullar undagi bo'lgan o'sha aytganimizdek lat tuzilmalari va har bir maqom uchun naqsh qilingan narsa demak e, naqshinavo Э, navo maqomining bezagi desak bo'ladimi naqsh qismi desak naqsh qismi demak e, bu asarning ham albatta o'ziga xos farqli tomonlari bor boshqa asarlardan to'g'rimi nimalarda ko'rinadi bu endi o'zi aslida navo so'zi kuy navo maqom nimaga navo deyilgan o'sha boya so'zimizni boshida aytganimizdek o'n ikki maqom tuzilmasida birinchi kelgan maqom o'sha ushoq ishqiga tushish o'sha nimani ishqiga tushgan narsasini navo orqali ya'ni kuy orqali ifodalab ko'rsatib berishi bu xorazm olti yarim maqomidagi eng chiroyli eng bir kuychan bo'lgan maqomlardan biri bu navo maqomi hisoblanadi shuning uchun ham bu navo nomi bilan xalqimiz orasida saqlanib keladi mhmm. I'm la mana navo maqomini ham e, ufar bilan yakunlashdi ijrochilarimiz endi tinglovchilar mana shunday asarlarni eshitayotganda nimaga ko'proq ahamiyat berishlari kerak endi bu mumtoz musiqamiz shunday narsaki bu maqomlar bular tinglovchini chaqiradi o'zi tinglovchi buni ko'rish uchun emas eshitish uchun emas tinglovchini chaqiradi nima sababdan chunki mana maqomdagi bo'lgan o'sha g'azallar undagi bo'lgan so'zlar undagi ma'nolar nimalari undagi bo'lgan o'sha boya aytganimiz usul ma'nolari undagi ijro ma'nolari muxlislarni shunday mahliyo qiladiki har bir maqomni o'ziga xos bo'lgan uni bir shirasi bor har bir maqomni o'ziga xos bo'lgan bir dunyosi bor o'sha tinglovchilarni o'sha o'zini dunyosiga tortadi ya'ni navo bu ohang dunyosi desak bo'ladi mhmm, da haqiqat aziz muxlislar agar siz maqom dunyosining go'zalligidan bahramand bo'lishni istasangiz zebo pari loyihasini kuzatib boring bugungi loyihamizni esa yakunlaymiz ko'rishguncha